这样，老师更新视频的时候，您才能在第一时间收到通知哦。首先，让我们来看一下，在周一的部分，我们会逢到的是人日瑞彩，这也代表的是在初七这一天，我们可以跟周遭的友人呢见面的时候，除了说新年快乐之外，也可以说生日快乐。那你也可以按照你所处的地区别或者你的宗教信仰啊。 啊，来做一个食补的方式，来帮自己在初七这一天开运。首先呢，比如说针对客家人的部分，你们可以选择就是呃擂茶好来方式呢，来让自己呢可以暖胃开运。而新马地区的朋友可以选择呢，透过捞七彩鱼生的方式呢，来帮自己开运。 而台湾地区的朋友们呢，也可以参考用比较方便的方式，比如说我们可以吃这个面线，好来延寿，或者是说吃七谷饭呢，来保我们的这个胃呢能够健康。 那同时呢，在这个港澳地区的朋友呢，可能会吃的是这个极地粥。因此呢，在这一天下来呢，你有相当多的选项呢，可以透过这样的方式来帮自己透过食补来让你的运势高升。除了食补之外，如果你想要增加我们的这个人员的部分哦，不妨呢可以参考看看，在当天呢到花店呢去购买七种颜色的这个花。 除了把它送给你这个心仪的对象啊，或者是呢把它送给长者长辈，都可以呢帮自己增进人际相关的关系哦。当然，如果你想要把它呢放在我们今年的这个能够促进我们的这个姻缘的这个方位的话，或者是人际的方位，也都是适宜的。再来呢。 我们呢也要提醒大家一下，在初七这一天呢，我们同时也逢到的是七日得星，因此呢，它也意味的是我们可以在这一天呢对上天求财，所以想要补财库、补运的朋友们，不妨呢可以在疫情允许的状况之下，到庙里呢帮自己办理相关的事宜哦。再来，我们来看一下，就是在周。 二这一天呢，我们会迎接的是上旋，而这时间呢，刚好落到的是晚上的九点五十一分，非常适宜大家呢在就寝之前呢，可以对着月亮哦祈福。那建议大家呢，是针对在短期半个月内呢，你想要达标、想要能够促成跟完成的一些事项，那这样子对你的这个整个。 进度呢，跟展望都会是很有帮助的。那么同时在当天也逢到的是八龙治水，而八龙治水呢，跟刚刚我们提到周一的这个七日得星呢，都是跟我们的这个前景的预测是有相关的，因为呢它都是记载了在我们的农民历里面，所以呢在这边呢，老师呢也要来跟大家分享一下喽。 让我们来看一下，在岁次壬寅年哦，也就是在二零二二年呢，我们的年景预测呢，会透过这五行字：八龙治水、大谷把残、蚕食六叶、七日得星以及五牛耕地呢，来分享一下在整年度呢大概的一个状况哦。那么它会针对的是我们在天后啊、收成啊，还有政治经济发展呢的一个主要的一个参考依据。 首先呢，针对第一个项目，也就是我们的八龙治水的部分哦。一般来讲呢，八龙治水呢，代表的是什么？龙多雨水少，而龙少的时候呢，代表的是雨水就会相对的多。那么按照古法呢，这个十二龙治水呢，如果我们龙太多来帮忙我们治水的时候，这个雨水的状况就会非常的不好，因为龙都会彼此懒得去治水，搞得呢会比较容易出现久旱不雨。 或者是说他们会相相对的呢，去竞争呢？哎，我要来去帮忙治水，然后或者就变成了有这种大雨成灾的状况。比如说在二零零九年的时候，就逢到了石龙治水，先有了各地的一个旱灾，然后在几天内，后来又有了一整年的一个雨量哦，所以就变成了形成了台湾很著名的这个八八的水灾。 因此，在今年二零二二年呢，逢到了这个八龙治水，其实并不完全是件好事，因为它也会代表是在今年呢，就比较容易呢，会有这种冷热流的一个状况呢，导致呢，在一些地区哦，会忽然有一个这个豪雨爆发，而这个豪雨呢，不见得会是下在对的地方，或者是蓄水的区域。 所以在今年呢，除了建议大家呢，除了有储水的这个水塔啊，或者是要定时的去清这个淤泥之外呢，都要呢尽量针对水质的部分要多留意哦。比如说在家中有安滤水器呀，哈，来确定呢我们饮水呢是有一个保障。而再来就是呢，我们要看的是第二段的部分呢，它是大姑把蚕，而大姑把蚕呢有一说是这样的，也就是。 大姑把残代表是会旺到执政党，而二姑把残呢会旺的是在野党，那三姑把残呢旺的是我们的人民哦，也就是民心呢是比较主要的。所以逢到了大姑把残的二零二二年，也代表是在这一年呢会比较有利于执政场党的这个力量以及掌权。所以如果刚好逢到有选举的国家呢。 对于这个执政党来讲的话呢，会是比较占优势的。那再来，我们来看的是第三段的残食六叶。残食六叶呢，它代表的是呢，一般呢，最多是可以吃到十二片叶子，而吃越多的话，代表是我们的这个农作的收成呢也会越佳，而它也意味的是在经济呢的成长方面也会是越理想的。 所以呢，蚕十六叶代表是在二零二二年这一年的经济成长呢，相较于去去年来讲，会是萎缩的一个状况。而且呢，蚕如果是比较肥的，吃的多，它也比较肥，它的这个形成的茧也相对的会比较大。这也代表的是，在去年的这个。 比较大的这个经济体呢，在今年的时候，可能这个实质的内需数字呢，会逐渐的反映出来，所以要小心有一些经济的一些泡沫，或是股市的这个即时的一个崩盘的一个状况，在上半年度发生，而在去年的一些资本现象呢。 呃，所造成的一些市场的这个利多或者是掏空呢，也会逐渐的透明化，回归到本质上面了。如果你不是很了解投资相关的东西，就不建议在这个时候去做策略跟入场，不然的话呢，你的荷包可能是不堪检验的。那有碍于就是在疫情前啊，有很多商铺他们可能会就是呃暂时停业啊，哦，结业了，然后造成了这个失业。 力呢去提高的状况，那么业主呢可能为了要承租，可能都有减租的一个状况，因此会有短期的时间会觉得好像非常有利于这些小金商呢哦，他们可以去做一些经营哦跟周转，但是也要特别的去注意哦，在下半年的时候，这个成本呢可能呢就会有随之涨回来的一个趋势。 因此呢，你还是要呢事先备好你的一些流动的资金呢，才不会呢有这个措手不及啊，忽然又被涨租回来原来的这个市场行情的一个状况哦。再来，我们要来看的是第四条的这个七日得星。七日得星呢，这个星呢在五行里面象征的是金啊，那金当然代表是钱财啊。那么在 今年的这个大年初七呢，逢到的是新日，也意味的是我们在这一天，除了刚刚稍早老师有提到可以向天哦拜拜呢祈求哈补财库呢求得钱财之外呢，它也代表是呢在整体的这个经济呢，最主要呢会是在下半年，也就是下半场呢才是定输赢的一个关键。所以 Q 一跟 Q 二的好坏呢都不是最绝对的，重点呢都看的是。 这个 Q 三跟 Q 四呢，会不会来一个大逆转哦？或者是呢，来一个直通车？那么在下半年的整体的世界经济呢，也会开始有所改善哦。呃，比如说我们在市场的借贷关系呀，也会开始比较有放松的一些条款。那就业的状况啊，还有股市的市场呢，也会逐渐的更加的兴旺。最后呢，我们要来看的是第五条，也就是五牛耕地的部分。那么五牛耕地呢？ 五叔云呢是说的，牛多的话代表的是五谷的一个丰收，而牛少的话呢代表是五谷的一个欠收。那最多有十二头牛哦，所以五牛耕地代表是在二零二二年呢，在这一年的农作率啊，呃，它的一个收成的状况呢是属于中下的。那另外一个说法呢，也就是说牛在耕地的时候是越少越好，因为可能代表是。 土质的状况有一些变化，比如说过硬啊，或者是不堪，呃，耕作，所以呢，你需要更多的牛来投投入这个农耕的一个状况。那么在来就是呢，也有一说是说，如果只有一牛耕地的时候，那代表是风调雨顺，所以呢，呃，也会象征的是不旱不涝。 但是如果很多牛来抢根的时候呢，那么代表是农民要更加的费心力哦。那以今年的一个状况来讲呢，算是比较中规中矩的一个状况哦。除了就是预防呢，如如果不是属于温室的这种种植的话，要留意呢会有一些农损之外，其他的部分其实呢。 如果我们在呃水利的部分呢，跟土壤的部分都是适宜的，那么产出来的这个农作物的基本上都是能够可以给对应的这个值呃回应哦，比如说就是金钱的部分。好，那么再来就是呢，我们要来看一下的，就是呃我们在今年的这个春牛的部分呢，它是代表的是牛富呢。 是白色的，那白为金呢？金也象征的，就是大家比较关注的，比如说有没有这个战争的一些问题哦。因为它是处于在牛腹，所以呢也会代表是战争比较容易会发生在平地地区，或者是有邻国相邻的一些区域哦。对，比如说位于在欧洲的那个呃乌克兰啊、白俄罗斯这些地方呢，就会比较有这种呃战事升温的迹象哦，是需要呃靠。 整个呃各国呢去督促呢，然后去关注的。那另外呢，就是在《蒂姆金呢，在今年又提到的，就是六处尽招凶。然后流浪那个流浪哥的这个行商呢，也有提到了，就是六处呢驱防瘟哦。 因此，在二零二二年人寅年呢，我们依然要提防的，就是有这个禽流感啊，或者是猪流感再度的一个出现。所以呢，呃，有适当的备妥一些冷冻的肉类食品呢，才可以避免日后可能有肉价呢比这个比那个菜贵啊的一个状况。那同时呢，我们也要来留意一下，就是我们在今年呢。 也就是在，都这个星期三的部分哦，要要注意的事项有哪些？ 首先呢，在星期三这一天呢，我们会逢到的是天罡日哦。那么逢到天罡日的时候呢，除了针对本命有犯魁罡的朋友不宜食牛肉跟加工的相关食品之外呢，我也会建议大家，如果你想要运用当天的晚上啊宝光日哦来祈福的话，尽量呢也可以透过当天呢吃方便素的方式呢来达到开运的一个效果。 那么最重要的就是呢，如果家中有一些开运的商品啊，或者是说有一些聚宝盆，那我们也可以在这一天呢，把这些宝石啊，或者是水晶类的东西摆件呢，拿到户外呢，透过这个月光的这个照耀呢，至少照一个小时到两个小时不等哦，然后再收进来呢，来达到除秽的一个自然效果。 那再来呢，让我们来看一下，就是在周四这一天，我们会迎接的是五元三将。那么在上个礼拜呢，老师也有提到呢，在这一天我们逢到的是初十，所以呢，在这一天也是很适宜开工大吉的。那么要切记的就是呢，在这一天的开工的部分呢，不宜往北方的方向去拜哦。还有呢，针对有犯到这个白虎星宿属。 狗的朋友呢，也不宜在当天呢做主拜者。那同时要再提醒一下大家呢，在初十周四这一天开工的话，适合的时间有卯时五点到七点，巳时的九点到十一点，以及午时的十一点到下午一点的这段时间哦。那有需要帮自己在这一天开工的朋友们呢，也可以参考一下。那么在这一天的部分呢，我们。 呃，还有几件事情呢，是很适宜做的。譬如说呢，在这一天很适宜做这个交易啊、斡旋，还有包括了就是理发的部分，有想要修剪一下鬓角、刘海的朋友们都可以参考一下。还有在这一天也很适宜可以做车辆的一个保养哦。所以，譬如说你刚好有不管是自行车哦，或者是机车，或者是这个。 小货车哦，汽车我们都可以在这一天呢，给它做一个小保养哦。比如说换一下机油啊，检查一下这个刹车皮件相关的状况呢，都是不错的。最基本的也可以呢，自己呢把车子洗干净哦，来帮自己呢在步行方面也同时达到开运的一个效果。 再让我们来看一下，就是在周五这一天，我们会迎接的是适合开池放水的吉日。而在这个时间点呢，我们有两个时段呢是非常适合的。第一个是早上的辰时，也就是早上的七点到九点的时候；那另外一个是晚上的这个戌时哦，也就是这个晚上的七点到九点的时候。因此呢，我们可以记得好，在这一段时间呢，帮自己呢。 开池放水迎贵人，那么可以参考的方位呢，基本上会建议大家呢，不妨呢就是以以今年呢在我们紫白飞星的方位哦，也就是大力我们的这个文昌位啊，还有我们的这个人员的方位呢，来做一个调整呢，会是比较理想的。 好，那么再来呢，就是呢，要提醒大家一下哦，在开始放水的部分呢，在今年的部分哦，呃，我们尽量呢，可以的话呢，可以在同一个时辰里面的上半个小时跟下半个小时同时完成哦，会是比较理想的。还有在周五这一天呢，我们也可以帮自己呢刻一个开运印章来备用。 那建议呢，大家不妨呢可以安排一下呢，在周五这天刻一个呃便章哈。那我们在日后的一些开运的一些呃日子的时候呢，就可以把它安置在对的方位哦。所以在这天呢，不妨就是可以先磕起来，到时候呢可以一起跟大家在。 适当的日子呢，再把它做开光跟开运。那么在当天，同时也逢到是大进的日入的时刻，所以老师会建议呢，我们的这个开始放水的时候呢，尽量呢，这个是用晚工的一个方式呢，来去做一个开池跟放水哦，因为它上面代表是上面的口是宽的，下面呢是窄的，它有有类似像聚宝盆的一个。 感觉哦，来代表是呢，我们这个路呢财路呢进的多，然后出的少，然后可以聚的稳哦。再来，我们来看一下，就是在周六这一天，我们会迎接的是当月的月破大号哦，同时又逢到了一马星宿入住，因此在这一天呢，会比较容易。 逢到一些比较大的一些变数跟状况，所以在这天呢，吉喜事是少取的，也非常不建议在这一天做交易哦，或者是说一些重大的决策跟呃决定哦。我所以在这边呢，提醒一下荧幕前的朋友们。最后，我们来看一下，就是在周日这一天，我们逢到的是三官进贵的日子，当天同时逢到的是福星盖照哈，所以在这一天呢。 也是很大力，我们可以出行开市的。那么再来要提醒大家一下呢，在这一天，我们可以透过修我们的指甲，还有包括呢，我们也可以呢帮自己修眉哦，来达到这个开运的一个效果。以上呢是针对当周的重要的日课吉凶哦，以及要注意的事项。再让我们来看一下呢，是当周的运势王呢又是哪三个生肖的朋友？ 第三名呢是属马的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是属龙的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。而基本上呢，在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友，非常建议你们呢要转化一下自己的一个情绪哦，把你的惰力呀，真的要把它抛开，然后把它变成一个执行力哦。不管你再怎么心不甘情不愿，在这个礼拜呢，你就是要冲刺，而你的这个。 冲刺的的这个呃精神呢，跟热衷呢也比较可以感染到别人哦。如果你怠惰的话，你可能也会引起呢，比如说整个部门或是你周遭的同事啊，跟着你一起怠惰，所以这样会是一个比较不好的现象。我建议这三个生肖的朋友们呢，在这个礼拜呢，要好好的呢忍住，然后让自己呢可以呢。 勇往直前的，然后去执行你该做的一些事项。那么在当周呢，我们的开运的这个植物呢是野草，所以非常适合呢到公园的地方呢去踏踏青，好，也就是去吸吸地气。那再来呢，在当周呢很幸运的矿石呢是属于火山的熔岩相关的矿石，所以比如说这个。 绿幽灵这一类的水晶呢，就是非常适宜呢，在当周呢，给你提升精力的一个矿石。当周的这个开运色彩呢是红色哦，提供给上述的这三个生肖的朋友们参考。接下来，让我们来看一下呢，个别生肖的朋友在当周又有什么需要留意的地方。首先，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于化险为夷的一个状况。 而它也会代表是呢，在这个礼拜你可能会有那么一点的散漫，因此你你有可能也会因为了这样的一个行为而付出小小的代价。虽然它意味的是说是可以补救的，是可以弥补的，但是这个过程总是会让你有一点心惊胆战的。所以是说还是会建议呢，你在本周要好好的做事哦，还有在做任何事情前一定要先事先。 Double check 跟做一些事前的规划跟准备，才不会让你临时呢乱了阵脚哦。在当中呢，属老鼠的朋友要留意的天数呢有两天，除了周四之外，还有周五。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜呢是属于需要对抗惰性的一周，而这也意味的是呢，你要告诉自己已经收假了，尤其是还在放假。 还没有开学的一些朋友们哦，你也要告诉自己，我必须要收心了。即便你很不想做，你还是要把你的作息先拉回来一点哦。然后早晚呢，做一些暖身的一些体操啊、运动呢，来让自己呢，可以把你的惰性给甩掉哦。或者是说，针对已经在上班的大人们呢，这也可以呢，让你呢间接的呢，甩掉你这阵子呢所累积的一些呃。 卡路里哦，因为我们毕竟吃的比较多嘛，所以过年的时候呢，的所吃进的这些食物也可以透过这段时间的一些呃小小的暖身跟运动体操呢来把它带走。那么同时呢，也会建议可以把书呢。 书本重新的同时哦，比如说我们可以看一下电子书啊，或者是报章杂志都好，来让自己呢开始有这种沉淀下来的一个习惯哦，来为你自己的这个心情呢重新做一个调整的开始。那么在当周要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周六。下一个生肖是针对属老虎的朋友。 属老虎的朋友，在这个礼拜是属于需要多方评估的一周哦，而这也意味的是呢，我们可能在当中会属于一种我们有很多选择的一个状态，而当然意味的是说，你要有更多的谨慎去面临这个选择题哦，不然的话呢，你可能会迎接不太一样的结果。毕竟呢，对的选择可能都会迎接更好的一些效应跟状态。 那么在当周呢，属老虎的朋友呢，要留意的天数有一天是周六哦。下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这个礼拜是属于需要跨出安逸的一周哦。当然，我们都知道要离开本身的一个舒适圈啊，跟堡垒呢，都是需要相对的一些勇气的。那么，如果你没有的话，不妨就先跟梁静茹借一下吧。在本周呢，请你要尝试着跳脱一些常规。 哦，来挑战自我，那包括呢，你也可以做一些你不太敢做的一些尝试，在这个礼拜也可以鼓起勇气呢去做告白等等的，都可能可以让你发现，其实没有你想象中的这么难哦，因为走出了第一步，自然而然的就会有下一步了。那么属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢要注意的天数是周日。 下一个生肖是这对属龙的朋友，属龙的朋友在这个礼拜是属于事事呈祥的一周哦，而也是我们本周的 number one 的生肖，所以呢，你可以摆脱上周的一个阴霾哦，呃，也可以大展身手，在当周财运也相对的是比较旺了，那么有业绩呢在生的话呢，切记哦，可以在这个时候呢，透过逆转胜的方式呢，或者是直达标的。 方式呢，来让自己呢在这个礼拜呢赢得好彩头，所以在这个礼拜是最适合呢去做一个业务拜访的行程，还不赶紧呢把电话打起来哦，联系一下你的客户哦，一定要把握这段时间呢好好的行动。那么属龙的朋友在当周并没有需要留意的天数，下一个生肖是针对属蛇的朋友。 属蛇的朋友，在这个礼拜是属于需要维持细节的一周哦，而这也代表是在这个礼拜切记不要马马虎虎的呢，就想要草率的形式哦，因为这样子会给你带来一些不必要的一些首尾跟麻烦的。所以在这个礼拜呢，请记得一定要把细节要呃注意哦，这样子才可以确保呢日后呢不会受到不好的影响哦。 当周呢，运势也相当的旺盛，所以也没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜是属于需要积极创新的一周，而这个礼拜老师会建议你们不妨呢，就尝试呢改变一下自己哦，呃，偶尔跳脱一下工作的 SOP，或者是说你本身呢内心的小恶魔跟他对抗一下，你就会发现呢。 不管你跟人的互动啊，或者是处事的一些状况呢，都会有一些新的突破跟盲点呢，会一些迎接的出来哦。那么属马的朋友呢，在这个礼拜呢，运势也一样相对的旺盛，因此并没有需要留意的天数哦。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于动中有利的一个状况，而这也代表是在本周呢，我们就是要积极的。 去多主动的去出击哦，那这样子你才有机会让自己捞到更多的甜头跟机会哦。所以在这个礼拜呢，属羊的朋友们动起来吧！在当周要留意的天数有一天是周一，因此会建议呢，在当天呢就要先拟定好当周的一些行程跟计划，才不会在当周出乱子哦。 下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜逢到的是实力相当的一周哦，所以呢，在这个礼拜呢，呃，你会发现经过了这个过年的这段时间的一个沉淀跟休息的模式哦，让你在这个礼拜的爆发力十足哦，你可以稳稳妥妥的呢，把下一季的一个目标呢跟项目呢都往这个方向去进行了。 相信呢，你会很快的呢，得到你想要的收获。那么，在这个礼拜，属猴子的朋友要留意的天数，有一天是周五。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜是属于需要提高警觉的一周，而这也代表的是呢，呃。 要提醒大家，在这个罗马呢不是一天造成的，所以呢，你现在所面临的一些危机啊，跟风险也不可能是一夕之间就演变出来的。因此，会建议属鸡的朋友呢，你要去留意一下呢，是哪些细节被你忽略了，这样子才可以避免呢不必要的风险一直提升哦。在当中呢，属鸡的朋友要留意的天数呢。 是要注意当周的头尾，除了周一之外，还有周日哦。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜是属于考验应变的一周，而这也代表的是呢，对你们而言呢，本周呢并不是选择题哦，是申论题，所以它是有很大的一个发挥空间的。但是最主要呢，还是看于你自己呢有没有勇于去面对眼前的一些事情跟问题哦。 做好正确的一个统筹分析呢，再来去下决定呢，是你在当周的不二法则。那么属狗的朋友在当周要留意的天数，有一天是周二。下一个生效是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是属于停滞拓变的一周，而在这也代表是呢，你要停止呢你手上的一些事情啊。 呃，先让自己呢能够沉淀下来，先整理好你内心的真正的需求跟想法，这样子你才可以真正的迎接一个新的改变哦。所以呢，对于属猪的朋友来讲呢，它是属一个 transform 的一个阶段。当周要留意的天数有一天是周三。以上呢是针对个别生肖的朋友在当周要留意的事项。 再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先，第三名是针对属兔子的朋友，第二名是属羊子朋友，而第一名呢是属猴子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这个礼拜呢，请你们呢要多一分的心思跟努力呢，在跟对方互动上面，就算呢碰到了闭门羹啊，或者是有那种。 热脸贴冷屁股的状况呢也无所谓哦，因为呢，对方其实都还是有感受在心底的，只要你不要让他觉得呃造成到会影响到他正在呃做的事情呢就可以了。那么在这个礼拜呢，你也要开始慢慢的去适应跟调调整哦，就是你们的一个互动的模式跟 tempo，那这样子就可以达到我们的感情呢能够。 比较顺遂的一个状况。那么在当周的开运植物呢是蓝色的卡玛夏，然后开运的矿石呢是孔雀石，还有开运的色彩是蓝色，不妨可以多佩戴相关颜色的水晶或是矿石哦。以上呢是当周的生肖运势周报以及我们的二零二二年的年景预测。我是金英老师。 有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的官网联系老师预约咨询。如果您想要参加我们第二梯次的法会，请记得透过下方的连接点入报名。我是金燕老师，感谢大家本次的收看，也预祝大家新春愉快。我们下次再见喽，拜拜。